agamba atose baana mu ddwaliro agenza okuba nga omugamba omuliro okukoza eki gukutte naye nga tewali kintu kyonna kiryawo bwatuseeko mundiosubira bagamba tewaliwo muliro gwonna tebakumamu muliro tewali yadde masanyalazi so tetumanyi lwaki tetumanyi ki kiriwo ku mbeera eriwo embeera yabunkenkenyi erimu ate polisi tekiriza abantu kuyingirayo okutaasa mbeera naye ngaasubira mbeera yizokutamuekuba polisi bangi baleese amati mangi naye nga obabiretedde nga ebintu ebisinga byononese biweddewo so yembeera eriwo wano kipo distance bakuyitanisa amanya amambira ramadan mulondo ani mulondo ari mutuze wano kufayo Yeah. <laughs> tozula na asatu edatika tanu nga mukuli te edatika tanu nga mukuli te edatika ezonga akoza kukula wo edatika tanu nga mukute wo kukula wo batembasa babutu buliro bwebule batembasa babukakkane fenna tuli mu bulumi naye mukakkane tusobole okukola ebitambula batembasa batukakkane fenna tuli mu bulumi era bwenaomuwa mumutegeera jetu muje mulabe ku musikwatala mpa nga ati mumuskwera yo eri kungi Thank you. Vamos vamos lá, lá, vamos lá. baba likubaako <laughs> essubi zereti gwomanyi ekiriwo ekibadde wali Hasta cheta. a t u n g u oyo. Katungu. Mm. hmm bali bonna balwa bali baru wano baru y'abalongo naye bajogerera kakati jonathan gwamazibwazaalaaolimu n'omuliro ogubaddewo masiroomulabe ekitalo nnyo kinoubadde wano leero naye minisita ajja kwogera kubikwata kubiddako kumuwonko naye nga mulaba mulimu gwa muzibwazaalampanga emabega wange ogubadde gutambula bulungi nnyo era mu kiseera kino ekya lockdown abakozi baadde basula ku site nga bakola era munayingira mujja kulaba ah, omulimu omulungi ennyo gwebakoze era tuno kabali kabonero era tubire careful natutumira ki omulimu gwetukola ba okituusa ku nyumba eri okituuka kuyo nakikiba kizibu naye omulimu guno gutambula bulungi nnyo era tusobole okugumala mu kiseera ki ekitali ekyewala ennyo maaso tufunye ah, ekizibu ettuntu lya leero omuliro ogutannaba kumanyibwa ku kiggwe gwo yawangudde agookeza ennyumba ez'abalongo ah, mu masiro wano ekasubi naye ah, njagala okutegeeza obuganda nti abalongo omuliro tegubatuuseeko olw'ensonga nti essubi erivudde waggulu ah, libabuutikidde bwe batyo mukama n'atutaasa mu mbeera efaanana bwetyo era njawo okwebaza ennyo okusooka obuganda obuulidde enduulu ensonga y'obuganda obukuŋŋaanidde ku masiro wano ekasubi olwaleero tukitwala nti kintu kikulu nnyo ngaera omuganda bw'agamba nti bw'owulira enduulu oyanguwako okudduukirira enduulu n'olwekyo twebaza nnyo obuganda bwonna bwonna bwonna obudduukiridde enduulu ey'omuliro ogubadde wano mu masiro ekasubi era mbugumya nti nyumba ey'abalongo yekutta omuliro abalongo mulyo tugubatuuseeko wabula omulimu gw'okuzaawo muzibwazaala mpanga gwo gugenda mu maaso ne mu kiseera kino kyennyini kyetubaddemu ekyomuggalo oba kyetukyalimu abakozi weebali abatava wano kuddayoka okwewala ate okuleeta endwadde buganda tuwetondera bwandyagadde okulaba ennyumba ey'abalongo eyikutta omuliro naye mu masiro wano tuinamu abazana basabasajja kabaka banje emyaka gigenze genze ate tusobola kumanya na muffe ekirwadde ekya corona kiza kulwa kwani obani ani ne tubebaza nnyo abo bonna bonna bonna abadduukirire twebaza poliisi ezze mu bwangu obw'ekitalo okulaba nti eyambako mu kuzikiriza omuliro twebaza abo bonna bonna bonna ababeera mu ah, masiro wano abanguye ennyo mu ngeri ey'ekitalo okulaba nti bazikiza omuliro abamu bafunye n'ebisago naye twebaza mukama katonda nti wali afudde ate era ah, nabo abafunye ebisago bali mu mbeera nungi n'obuganda twongera obbugumya bubeere bukkakkamu ah, ensonga eno ekwatibwako era n'ensonga zonna ezikwatagana n'okuzaawo ah, ennyumba ey'abalongo abalongo abo baali bakuumiddwawo bukuumwa kubanga balina ennyumba eyaabwe ey'enkalakkalira eteekeddwa okuzimbibwa nga tugoberera ennono nga bwerambika Minister, omuliro ogwasooka gwakwata muzibwazaalampa kati naguno wegubeera nga bukute bwe gutyolooza tekyeraliikiriza buganda nti ebintu byonna omuliro gugenda kubeera nga akitegi kya jonathan bwayogedde kino kituwa kano kabonero kankukunala newankubadde gavumenti ya japan eyina sente zeyasuubiza ngaeyita mu kitongole kya unesco ngakyo sente ezo zigenda kukola okulwanyisa muliro mu muzibu azalampanga si bwe kiri sebo kakati awo kano akabonero akabaddewo olwaleero kwongera okutwoleka obulabe obuliwo ku nsonga ekwatagana n'omuliro era kino kikugenda kgenda mu maaso okwongera okwetegereza nangeri ki gye tuyinza okutangiramu omuliro okukwata ennyumba endala yonna yonna mu masiro wanekasubi mutebereza okuba omuliro guno guvudde ku ki mu kiseera kino abakugu mu byomuliro bali mu kunoonyereza kiki ekivuddeko omuliro guno okukwata era tusuubira nti mu bbanga si ddene obuganda tujja kuba tubutegeeza kiki ekyavuddeko omuliro guno kubanga abakugu bali mu kunoonyereza n'okwogerako n'abantu abamu ababaddewo mu masiro okulaba kiki ekivuddeko omuliro tubategeeze e, omuliro kwe guvudde okujja ko nyumba ya balonge ne badde yekisera kina kye kikosa eri obuganda enyumba e, e, okujja ko nyumba e, chikosa kubanga kiringa bwobera ne nyumba yo nayo najo obera nayo obojetaga kakati abalongo badde baterekeddwa mu nyumba eyo kakati atebwe kwato omuliro icho kitukosa nayenge nteka teka, teka ez'okuzimba ennyumba ey'enkalakkalira nazo zigenda kukwatibwako oluvannyuma lw'okuyita mu emisoso gyonna gyonna egyonnono nga bwerambi enyumba ezimu zitera okubeeramu ebyoke nenyumba yabalonge baddemu ebyokekakatiokoterezaamu ah. wano masiro tulina ennyumba z'abalongo bbiri abalongo abasimbiri n'abalongo abawenda nenyumba eyokusatu kajaga webaba bawumbira kati ennyumba emu ekutta omulimu addemu abalongo basaide emu ekasubi eh, eno kubanga eh, eh, ebintu tukozesa okuzimba vegeta materials subi miti chansi um, yokukwata omuliro nene nnyo guno omuliro gwa kusatu wali enyo nyuma endala yakwata omuliro myaka ebiri egyayitawo kola investigation tuzuula nti no waliyo omuntu era byakoleramu neno naye ekutte era tugenda kutunuulira tuyige kiki tulina okukola okulabira ddala nti tufuna obuyambi bwamangu oba okwetaasa n'ebintu ebikozesebwa okugjawo omuliro tubirina byonna era obutandise abalina extinguish eziri ku site zikoze before the fabricate batena kutuuka bano naye mbadde nsaba mbere bakaka ensonga y'omuliro mu masiro si mpya era tukyanoonyereza ku nyumba muziba zamapanga ngeregikwakwatamu naye nenyumba zonna eziri wano tukuze plan okulaba nti kino buli nyumba etuukirwako mangu bonebutandise yatusambula bakakamu maziba zalampangayo eh, omulimu gugenda mu maaso nnyo era nayo eriko obukuumi bwamaanyi nnyo okukola era poliisi n'abamagye babeerawa tulina okufuna abantu bajja kuteeka nyumba yokutiku bulabe naye mbeere bakakamu fe wetuli abakugu tuina kunoonyeza ku nsonga eno tusobole okulaba kino kye tekiddamu nga minisita wakyoge kati mugenda kulabako ku mulimu guno musobole okulaga obuganda nti omulimu gw'okuzzaawo muzibwazaalampanga gutambula Minisita baka mu muliro guno gwekya gwokka buzibuva ku ki? kwe kunoonyereza okwo kugenda mu maaso okunoonyereza kugenda mu maaso ku nsonga eyo tuzuulire eddala ah, e-, ekivaako omuliro naye nga jonathan bwayogedde nti ebikozesebwa wano kiringa bw'osanga ekitoogo ababaddeko mu bitoogo mulaba ebitoogo bikwata omuliro nga tebalinaabyokeza naye wateekeddwa okubaawo okunoonyereza okuzuulira ddala omuliro guno guva ku ki kwe kunoonyereza okwo kugenda mu maaso Mm-hmm. Hmm. kati banaye tugenda kula bwetu bankati awumuli wala mwaje mugende walala bwe wabeera bangi tewabeerawo kiwala engeri gye tuzaawe ng'abalongo baali batandisaawo engeri y'okujja tuba tulina omulongo tuyeyaaaaiiziwanoositeunveemu empale gyenyambadde siya musiru nabadde ku byange kanzeko kano kubanga ninga saizi mugifunye anveemu abalala omukisa abalala nabo baabalala mujje kakati ekiri wano nga bwemulaba omulyango guno gwegulungiddwa guno gwegumu ku miryango egiri ku nsibazalampanga kakati empunda e, e, etambula bweti omuntu oyinza okugamba nti omulimu guno nga gugenze kasoobo naye okuwunda nga bwe mulaba okuwunda kuno kwonna kwonna omulimu ogenda okugutuusa ku kino tekibeera kintu kyakusaaga kale yensonga lwaki omulimu gufaanana bweguti neguviirayo ddala bulungi nnyo nga bwe mugulaba era nga bwenjogedde wali nti abakozi bo weebali abawo wano tebavaawo sibye bino ebyakatuddeeko olwekwewala obulwadde buno kati obuliwo bo bakolera ddala era tusuubira nti mubbanga eritali ddene essubi ligenda kutandika okuteekebwako ate n'ensonga endala zonna zonna zikwatagana okumaliriza omulimu guno nazo zibeenyumba yamuzalazalampangakati eh. abantu ba ssaabasajja kabaka oba bannayuganda mwenna wano wetuli tuyimiridde ku nzibwazalampanga era nyongero kakasa obuganda nti ennyumba ekutta omuliro mu masiro olwaleero yenyumba eyabalongo naye si muzibu azaala mpanga wano we tuli gwe gumu ku miryango egiri ku muzibu azaala mpanga era guwundiddwa nga bwe mugulaba bwe baguwunze era omulimu ogw'okuzzawo muzibu azaala mpanga gukyagenda mu maaso ngera mu bbanga si ddene nga minisita w'ebyobuwanga bwayogedde tusuubira okuteekako essuubi okubanga kutandika ate wetutulabe muzibu azaala mpanga bwamalirizibwa emyango giri ebiri kabaka mwanga guno gwe mulyango gwaki gw'abakyala be kati mu twasooka okukola kafune ekikolebwa ku ki kuwankaaki naye mulaba obudde obugenze wano essente ezigenze wano twebaza nnyo abatukwakiddeko ne gavumenti ya ssaabasajja okutubbika cash wise ne materials era nammwe tubeebaza abamawulire era tubasaba mu obuganda mubulage omulimu kubanga bangi abalowooza nti tewali kikolebwa omuntu tunuulira okuwunda okuli waggulu wano olabe n'obudde omusizi webifaananyi ayinza okukubuulira ki ekiri wano kubanga ye amanyi obudde bwatwala naye ne wano omulimu sigwe mwangu naye nga omulimu gugenda mu maaso Thank <laughs> you.